bikin nasi goreng? Saya juga baru mau coba. Yuk, kita coba aja. Nah teman-teman, bahan yang siapin yaitu bawang merah, bawang putih, kol, daun bawang, cabai secukupnya, kuning suap pedas banyakkan, tomat, telur, lada, sambal, eh, garam, micin, kol, timun, dan margarin atau pakai minyak uh, oil oil olive oil juga boleh sih potong dulu bawang tipis-tipis saja oh ya bawangnya pakai dua siung ya teman-teman biar lebih wangi terus bawang merahnya pakai 5 kita pisahin terus kita ambil kol secukupnya aja kita masukin menteganya pertama-tama nanti kita masukin bawang merah, bawang putih sama daun bawang ya yang ini belakangan saya juga boleh duluan yuk kita cobain yuk Wah dulu ya let's go limonnya dulu